Somebody once told me，他不会咬我吧？我觉得他不会咬人吧？哎呦，娘！别笑！娘娘娘娘娘娘！哎，娘娘，嗯。 Oh, my God. Me voy a Here comes! Oh, it's just your demise. ow, ow, ow, ow, ow. ow, ow. 有人，有人。 你别笑。 Тут, здорово. Oh! ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. ow. wait, I'm recording it. Let him stay, Daddy. He likes the pool. He likes the sky. Sliding down. oh. <laughs> 嗷嗷！龙卷风摧毁！啊嗷嗷嗷嗷嗷！ Tingnan